Yeah, I'm Thompson. Yeah. be, be, You UB UB UBO waqtigaan qaadanaa jawigaan daawanaa haddana waan soo laabanaa meegaan dib u qaadanaa yee waa ka wadanananaa weli waa kaa wadanaa waqtigaan qaadanaa jawigaan daawanaa haddana waan soo laabanaa meegaan dib u qaadanaa yee waa ka wadanananaa I was the line my shit blasting. Cold in the winters in Chan Hansen. 5% 10 haters keep dancing. I'm a ball hog, ain't no passing. Hustle in my veins, it's my passion. Hard on my sleeve, that's my fashion. Fly ass nigga, give me room to levitate. I don't even smoke, baby, I just meditate. <laughs> okay, I'm playing this shit on my plate. Trying to hit the lotto, so I might have to the fate. When I'm in a time, they know to say the date. Cause everything I do is motherfucking great. Wake up in the morning, roll a wood, eat a steak. Gotta keep it on me, cause I know what's at stake. Gotta keep it on me, cause I know what's at stake. You waqti baan qaadanaa jawigaan daawanaa haddana waan soo laabanaa meegaan dib u qaadanaa yee waa ka wadanananaa weli waa kaa wadanaa waqti baan qaadanaa jawigaan daawanaa haddana waan soo laabanaa meegaan dib u qaadanaa yee نستا صاحب من الفوق وحقستا وان دارستا وانا بيستا معنه جوان راحستا ستوب كليga niga ducaysta waana marabtaa nadarkayga dhegaysta amarkayga weydig dib u jeesta marka ku jira dagaal hubka xariista dabkayda ka dhacay jaajaraysta waa daasheen waan arkaa nasta luuqba luuq mataqaan gasgasta kulli waan dhammaystaa odaba sameeya maqashaa hashaa indhahayay kaa galiin basashaa faliskaygaan kala socdaa kashaa raab mataqaanida waad iska hadashaa <laughs> hambag soomaali tubag ay jilbaa dhulka dhig gacmaa kor u taag yaa ku dhahaya afka ura nagu soo taag noocaaga madaxaan ka saarnaa shaag waxaad iska soo dhigtaa dumarka waxay ku dhahaan wuu ku siray kan ku yidhi sharmi soo maag waqti baan qaadanaa jawigaan daawanaa haddana waan soo laabanaa meegaan dib u qaadanaa yee waa ka wadanananaa waa kaa wadanaa waqti baan qaadanaa jawigaan daawanaa haddana waan soo laabanaa meegaan dib u qaadanaa yee waa ka wadanananaa weli waa kaa wadanaa